дэ. Наа таана тутингэст. Өнөөдөр юу хийх вэ гэнэ? Аа. Тэг нэг нь ност гоожсон, нөлөмсөн гоожсон. Хурдан гүйсэн. Бас зарим гидсэн. Харин төвшөө ууралсан. Би жахас селфи хийсэн. Бөөнөрө тоглосон мөнгө булаацсан. Бас бид нар хаал идсэн. Зя оо энэ солонгос тэр тэр бишээ ухраад буцаад буцаад аа одоо тэр дээш нэ зүүн дээш аа наад залгаа харал да. Энэ миний үзсэн кинон тоглосон. Yeah арт дагнаа сууж юм. Би машин бараа явж юм. Аа тэгж худлаа мөрөөдөг. <laughs> Чулааны курс сууж машин барьж чаддаг болоод тэгээд ерөөсөө машин барь сурна ирсэн. <laughs> Бараг уйлаад байгаа юм шүү. За бидэд одоо Мишель Сити руу явах гэж байна. Тэгээд Michelle Walking Street дээр бид нар очиод тэнцээ гэрүүлэрээ бөөнөрөө уулзахаар хэлсэн. За тэгээ бид нэр э, энэ зам маань нэг л өөр харагддаг юм. Уул нь Michelle Street рүү явж ирсэн. Michelle руу яваад Michelle Walking Street гэж яхаж бороо яваад төвшөөг ирлүүлсэн төрс. Зя энэ нэ. Michelle, Michelle Street. Тинчээ Michelle Walking Street гэж шинээр ийм гоё гудамж баригдсан байна. Тэгээ өнөөдөр тал талдаа л одоо жоохон завгүй яваад байгаа. Эгч дүүндийн хүүхдүүд нас хоорондоо жоохон ойрхон хэрэгтэй байна гэж одоо ойлгоод бас ядаж сартаа нэг удаа уулздаг байя. Заавал нэг нэгдээ цуглахгүйгээр нэг нэгийнхээ хүндрэл өчрүүлэхгүйгээр адуурч болсон хамт уулзчихъя. Тэгээ энэ удаа болохоор бид нэр аа гадаа жоо зэрүүхэн байгаа учраас цагаагаа төвтөргөө байгаа учраас дотроо байя гэх А үүдэндээ informationтэй юм байна лээ. А бас ATM нэг дороо харуул хамгаалт бүх юм нэг дороо шийдсэн айгүй амар юм билээ. Гэл бодоол байжсэн чинь гинэт очроо уцаар яриад гинэт хүчрэхээр болоод тэгээ инээдтэй юм болсон. Одоо харуулъя. За мэ. За энэ төвшөөг нь нов. Би бүр албан ёсоор гардуун ч өгдөг ш. Баярлалаа. Тэгээд төшөөгөө намайг Түшээс очив. Жил ярьсан уу баг? Жил ярьсан. Аг подкаст ирээж хичээрэл ярьсан. Ном ном гаргана гэсэн бид. А тийм байсан. Би өмнөх нь бүгд тавар маань гоё асаад. Янз бүр. Ахаа яриад тогтож хүндэж уудсан юм ч гоо. Ерөөсөө ингэж тэгээд төвшө очраатаа уулзахдаа жин нэмсэндээ нэлээд санаа зовсон. Тийм болохоор тэрнээсээ 이제 너가 알았어? Нөө хүмүүс маань бүлэгээ даа орж байна. Үстэй юм байна. Бүгэн гоо. Тэгээ. За, окей. Яа, би одоо өчрөг хажид үнэн царай. Намаас нам даа. Thank you których mam jedzenie. Można by nosić my tu przymena. No to my wysielek sporo irgiet i ratowała. А, ирж тахш байна. Өсний хайлтсан уу? Аа, за за. Тал хэдий юу? Чаа туда. Тийм үү? Тал тийм дэ ашгүй дэ. Тийм үү? Оо, ашгүй ашгүй ашгүй. Аа, наа хэвчэрч ирсэн. Та ирж ямар хөөрхи. Та эд тань гойлц юм шүү. Гэхдээ гэгээлээ. Аа, гэгээлээ хүртэл хангалцсан юм уу? Энд чинь ингээд нөө юу болж байгаа юм байна? А барилгын экспо болж байна нэ. Одоо нөө хэдүүлэнгийн зэрж гэж байгаа чинь энэ коридорт нөө. Би ямар хөөр хэмжээ. Аа. Манай инглиш блогийг чимчих юм байна өө. <laughs> Тийм үү? Аа. Ингээ шууд гэрээхэндээ үргэлжлүүлээл та дотор нь мэддгийн юм шиг л бүгдийг тайлбарлсан. Бараг 10 орчим 10 гаруй төрлийн ресторан, хоолны газар, паб лаунжууд гэдэг юм лээ зайр мэ коктейл энэ төргээд хажуу гарна гэж жижиг жижиг машинтай юм нөө павлонуудтай амттангууд энэ байсан. Тэгээ миний бодлоор гэр бүлээрээ найз нөхдөр амралтын өдрүүдээр бас очиход аюул өгөөс нэгт. Яагаад тэгэхээр амралтын өдрүүдэд хоолны фестивалууд болох юм байлээ. Аа заримдаа болохоор ингээд нөө экспонууд болдог учраас яг хүн ихтэй болох шинжтэй лээ. Аа бас их сонир зүйл харагдсан болохоор гадаад хүмүүс байлээ. Тэг яг одоо хил хавцсан байгаа үед гадаад хүмүүс их байгаа юм чинь ирээдүйд жуулчд маш их ирэх юм байна гэж бодсон. Тэгээд яагаад гэм болоо гэтэл харал хамгаалалт сайтай юм бэлээ. Камерч бол сайтай юм бэлээ. Дуулаах нэг дор бүх зүйл байгаа нойлын асуудлыг чухал гэдэг шүү дээ. Нойлын асуудлыг сайн шийдсэн байгаа учраас хүмүүс хатынч очих аюул дуртай. Бид нарт хүртэл аюу амар санагцсан. Нойлууд нь яга шийдчихжээ. Энд ч бүр 50-ыг татах зэгтэй юм биш. Вау. Баханана нименэн траунэн интегнарэн. Тиа жоохон хөвгтүүд олон нийтийн газар очихлаар яг ингэж үйлдэм бэлээ. Тэгээ нэг 5 толгод болно да. 5 4 3 2 1 Үл яагаад нэлээд гараад үлдээд байгаа? Тийм гоё газар ирчээд олон хүмүүс ингэ байгаад байгаа мó. Намар гээд тийм үү. Ахан байхгүй л байгаа мó. Ахан байхгүй үлч юм уу? За одоо тэр хичээгтэй байгаа охин бол бодлоо одоо гадаад руу явж сурах юм. Тэгээд тэр бол манай дөлгөөнийг маань том ихчийн том охин. Өө жиг жиг. Тэгээ өнөөдөр бас эдний сайхан хоолнд оруулъя гэж. За ярээрээ. На өнөөдрийн удаа хаанаа төрчих юм бэ? Өнөөдөр юу хийх вэ гэдэг нь? Аа, аа, тийм дээ. 아, 네, 네, 네. 자. ингээд дагна дээр мэдээсгүй. Арай тэгчих үү? За дагны өдрийнхөө хоолндоо орсон. Одоо бид нар өдрийнхөө хоолндоо орох гэж байна. За одоо бид нэр яг хаадаа идэх, хаад идэх гадаад сарвэ. Вау, идэх өдрөө гоё юм байна. Солонгос мөн үү? Гэтэ амар олоолаа байгаа учраас олон газар харьцахлаараа хаашаа орох нь ойлгохгүй амар цаг авсан. Гэхдээ ямар нэгэн газар ороод хоолоо захиалсан. Тэр хугацаанд өдөр гой тоглоом тоглоё гэж ярилцсан. Тэгээд тэр тоглоомынхаа зүйлийг бэлдэж эхэлсэн. За мөнгө энэ тоглоомын нэр нь болохоор мөнгөн дуртай юу гэдэг тоглоом заяа. Мөнгөн дуртай юу? Тэгээ энэ тоглоомын оюуны өвчин зөвхөн битэрэл дээр хийдэг шүү дээ. Өөр хүмүүс тоглохоор битэрээс зөвшөөрөл аваараа заяа. За. За ийм ингэж тоомоо. Ээж ээж ээж мөнгөнд дуртай. Дуртай тий. За. За тэгээд хоолоо хүлээж явах зуураа а юу ч гэсэн тоглоом одоо тоглоомоо юу яах тоглохгүйгээр Тэгтээ юма биднес ийм нэг жоохон бэлтгэл ажил ордог тоглоом байгаа юм байна. За энэ доктор ингээд 100 мянга ингээд хийцээ. За яа. За миний хайр бичих яг хайр нь яг одоо дөрмийн хэлцүү байх. Оо За тэгээд энэ пластикаар энэ 100 мянга нь одоо ороон заяа. Энийг ингээ хамгийн сүүлд нь хийнэ гэсэн үг багхгүй. Ороогоо би дотроос мөнгө авах гэж харж байгаа юм. 100 мянга байгаа. Тэг 100 мянга. За энд ингээ 100 мянга заяа. За. За дараагийнх нь болохоор За одоо нөө 100 мянга хамгийн гол нэгээд гялгар э, хүнсний скетчер ороод ороод маш их ороогод тэгээд завсар завсарт нь ингээ байцаа шиг завсарт нь 20 мянга 10 мянга 5 мянга 5 мянга гэдэг хийсэн. Гэтэ мөнгө урахгүй тул гадуур нь хамгаалаад юугаар салфикаар оросон. Тэгээ эдрийг бүгдийн ороогоо бөмбөглөг бөмбөгшөг болгоо тэгээд энийгээ осгоод тань хурдан задлж дотроос нь мөнгийг авч чадах юм аа. За Имээ бүр ингээд тоглолцох гээд онгойлгох уу? Онгойлгохгүй гэдэг. За энэ дотор ингээд 150 минут хүрэх байгаа юм шүү дээ. Тий. За зэ иши чи гэдэг яа. За. За эхлээд үжигсэн хоол идчихээн. Тэгвэл одоо нөгөө а өсөглөн байгаа учраас хүмүүс жоох ууртай байгаа. Өөрийнх нь авах гэсэн мөнгөний хөө авчихыг бол хажуудахтаа уурж мэдхээр зодлож мэдхээр байна. За сайн ааштай бол. Сайхан ааштай болгочихж байгаа тэгээд. Дээж бэлэн үү? Бэлэн. За. За тэгээ хоолой эцгээсэн үнэхээр гай хөвгчлөлтэй байсан гэр бүлээрээ ийм тухтай газар байхгүй байлаа. Тэг гэр бүлээрээ бас нэг амралтын өдрийг цаахан өнгөрүүлсэндээ үнэхээр баяртай байгаа. Нөгөө гудам маань дээрээсээ ингэж харагддсан байлээ. Бид нар л хараа нөгөө энэ ресторан гурван давхртын гараас уусан. Тэгээ энэ ингээд тойрол бид нар ингээд нөгөө юу хаяа а шоо хаяа. А тэгээд 6 номер буу буулгаж чадвал шууд энийг аваад хийе. А 3 удаа шидэн 3 удаа шидэх 6 номер буухад шууд дараагийнхаа хүндээ өгнө. Тэгээ нөгөө хүн өөр дөр авсан хүн энийг ингээд задлаад яваад байна гэсэн. Тэгээ би энэ тоглоомд юу өсөө шүүх гээд би гарлаа. Тэр ингээд та хав тоглоно гэсэн. 2 3 Үгүй бүгд нь штэ. Тэ 2 3 бүгднээс нь сонгохорсон. Оо ба. Энэ цагаан. Чиний цагаагаар юу ч явах. Аа юугаар нь. Тэ 2 3 Ой, оо энэ. За, энэ заатлуу. Тэ заатлуу. За, нэг, хоёр, гурав. Protect us, Agent. How? Oh, the fuck is going on? Nick. Hayır. Doğru. Daha baksın bana. Үгүй та та яг зүгээр чи зургийг авчих шууд энэ чам дээр очих байхгүй. За авсан юм аа. Миний хаяа чи чи хонтой хаяа. За нэг хоёр гурав авсан. За ихний мөнгө ихний мөнгө авсан биш үү? Бааксан. Хоёр. Авсан гомэ. Хоёр. Гөрөө. Аа авсан гомэ. Хоёр. Хоёр. Энэ ичи мөнгө чи бүгдийг нь авлаа штэ. За. Нэг. Хоёр. Ой ой над үзүүрийн олно шүү. Заавал үзүүр олно шүү. Инглэн булгаацхгүй шүү. Дундуур нь орж. Үзүр олох хэрэгтэй байгаа. За басгүй мэ. Яа, ийм юм дээр. За нэг. Хайц мөнгөийг авлаа ийгдэн. Үгүй. Аа. Хоёр. Гурав. А басгүй заава. Нэгдэн мөнгө авч байгаараа. За. Хоёр. Хоёр. Басгүй заава. Хурдлаараа хурдлаараа. Нэг. Яа. Яа. Бай чи урд хай. Ой ой ой. Ой. Ого. За басгаа. Нэг. Хоёр. Гурав. Аа. За ихний хүн гацсан. Нэг. Хоёр. Аа. За. За. Хоёр. Гурав. Амарсангаа за 1 2 Гурав. Оо, за тэрийг Танаар суу суу суу суу суу. Их хартаа хайр. За бүр дааш миний мөнгө олчихсан. Амарсангаа за. 2 Гурав. Мөнгнүүдийг хармаалаарай. 1 Yes биш үү? Амаа дараагийн нь таарай. За юугаа авах шүү. За үзүүрийг авах шүү. 1 2 1 Суу суу суу. Яагаад басаад байгаа юм? Яа за. На. Өдөр нь алан шүү дэрэн нь болохоо. Э. Хоёр. Гур. Аа. Хоёр. Ай. Аа, басыг удаа бай. Нэг. Хоёр. Аа яг цаг. За <laughs> урдлаарай. Оо за. Хоёр. Гара за. Хоёр. Аадаш шүү, цаавал аадаш шүү. Үзүүрийг нь олох хэрэгтэй шүү. Үзүүрийг нь олох хэрэгтэй. Нэг. Хоёр. За за. Нэг. За нэг. Хоёр. За болсыг байгаа юм ээ. Аа яг нэг. Хоёр. Гара за. ساعتك طيب طيب لا طيب تقدر كسر كسر قاعد اتحرك طيب ادي طيب انا من مونك مونك مونك مونك مونك مونك مونك За бид нэг их тараад их. Яа. Их лаяч. Их лаяра. Тороо. Аа басыг гоо. Би хачаа яа. Хоёр. Имэд <laughs> нэг. Имэд нэг хийсгээ. Би нэг замцаад ирсэн. Баяр. За. Ээ. Өчүүрийн даваад олно шүү. Тань олцсон. Алцсан уу? За. Амина яхаараа нэг. Хоёр. Суу суу суу. Дараа нэг. Хоёр. Заа нэг мөнгө гараад миний миний ах нэг шүү. Оо миний чирэг аа. Аа заа заа нэг. Хоёр. Гурав. Аа заа. Нэг. Хоёр. 뭐로? 어, 넥, 아이. 이 조리 나온다. 넥. 아이. 꼬루. 넥. 아이. 꼬루. 넥. 아이. 꼬루. 와, 잠깐만. 넥. 넥. 아이. 꼬루. 넥. 아이. 꼬루. 와, 지금. 아유 징계해 주셔도 벌었지 이벤트 이벤트 있지 이벤트 있지 나도 이제 사와 다음에 어따라 어따라 너 이거 잠깐 지났다 야 니네끼리 다닌 거야 정말 야 야채 이거 손으로 손으로 За. Хоёр. Гурав. Нэг ихтэй. Хоёр. За дивээ батаг болоо. Хоёр. Уу. Батаг байзаа. Нэг. Хоёр. Үзүүрийн олон шүү заавал за. Үзүүрийн олоорой. За, үзүүрийн олоорой. За. Хоёр. Өтөрийг надад шиг аяа. За. Өтөрийг надаараа. За бас гонёг. Хоёр. Гурав. Нэг. Аа, за за. Oh my god, яна уучлаарай өөрөө. Харин бол би зүг авах. Аа. Харин аваа. Тав. Ачмэ. Аа, за дэдмэн баяр. Яа. Ичиста шодрог үзсэн тийм. Сая яг яг зураг тавсан. Яг чамд таарах нэгс дэвгэн аа. Тэр сууч надтай гараад ирсэн. Би тэрийг завчихгүй. Тэр үзүүд наалсан. Өөр өөр өөр. Чи баяр. Янз бүр юм даа. Оо ямар тэнэг юм бэ те. Өөрөө тоглоом хийдээ өөрөө хатсан чи амар бол. Одоо наад ингэ хаяг бол зурга бууж шүү дээ. Ямар тэнэг үү? Тэгээд амтра зүгээр уу яасан сэтгэлээр унаад байна. Байгалийн нэр зөвхөн чи зэрэгтэй дуурах гэж. Аа, эвкийн хорлоо шийчихээ. Ээж мч аваагүй. Яа, нэг сайн болцсон уу? Оо, яа. Аа, чи яаж чадсан жаа юу яа. За мөнгө бүгдөө хайшаа тавлаа мөнгө чи хуваагаад. Хуваагаад авъя. За тэгээд 1 2 3 4 5 имчээ. За 5 өндө хоцлоо. Тий 100 мянга би наа 5 өндө. Тий. А тэгээд нөгөө нөгөө мөнгө олох чинь аа. За ингээд өчтөөхөө мөнгөийг хүн болгон таваад би наараа. За. За. За. За. Ийм баяа хаттай шиг. Яа. Тэгэж таа. Тэр таа. Нэг өрөөгөө.